May malaking oportunidad pa na naghihintay kay Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, lalo na at bata pa naman ito. Ito yung pahayag ni Pangulo Rodrigo Duterte Bongbong Ilmar kasabay nga ng pakikipagkita niya kay uh, spiritual sa kanyang spiritual advisor na si Pastor Apollo Kibuloy kagabi kung saan na uh, agad itong uh, umuwi ng Davao matapos nga ang kanyang pag-endorso sa kanyang mga senatorial slate ng administrasyon. Sinabi nito na totoo si Mayor Inday sa kanyang desisyon na muling kakandidato ito bilang alkalde ng lungsod. Naniniwala naman si Pangulo Duterte na marami pang mga magagandang mangyayari sa alkalde kahit na hindi na kahit hindi sa pagiging ah, presidente ng ah, bansa. Samantalang sinabi rin ito ng punong ehekutibo ah, na pinili nila uh, last minute kahapon Bomba Elmar sa pinipilaban si uh, Senator Bato de la Rosa dahil wala wala umanong ulo yung uh, kanilang partido at walang kakandidato bilang pagkapangulo. Naniniwala rin siya sa kakayanan ni Senator Bato at uh, mas mabuti umano na may military man na mamamahala sa bansa Bomba Elmar. Sa dagdag pa mga balita, kukuha tayo ng update mula si Comelec. Nilinaw ngayon ng Comelec Commission on Elections na dadaan sa matinding pagsasala ng kanilang ahensya ang mga kumakandidato sa halalan para sa taong 2022. Ito ang reaksyon ng COMELEC matapos umabot sa 97 ang bilang ng mga nais tumakbo para sa pinakamataas na posisyon sa bansa nang matapos na ang paghahain ng Certificate of Candidacy noong araw biyernes. Sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez, may 28 o may 28 naman ang naghahain gawain ng COC para sa Vice Presidente habang nasa 175 ang gustong tumakbo bilang senador. Inamin nito na maraming mga kandidato ang tumakbo sa taong ito. Anya, dadaan muna sa proseso ng pagsasala si Comelec ang mga kandidato para tiyaking hindi sila noisance candidate. Sinabi naman ni Jimenez, maraming iba't ibang paraan ng Comelec para makita kung meron talagang lehitimong intensyon ng isang kandidato na tumakbo. Kasama na anya dito ang kanyang kampanya campaign strategy, plataforma at iba pa. Pakinggan natin ang payag ni Comelec spokesperson James Jimenez. Well, meron tayong mga iba't ibang kategorya no, ng isang candidate. Una, yung uh, nag-file para lamang uh, gawing katatawanan yung sistema. Pangalawa, yung nag-file para mag-create ng confusion dahil magkapareho sila ng pangalan ng isang mas tanyag na, na kandidato. At yun namang, yung pangatlo, yun naman yung mga walang lehitimong intensyon na tumakbo para sa para sa ano uh, elected office na finailan niya no uh, marami tayong iba't ibang paraan para makita kung meron talagang legitimate uh, intent to run or bona fide intent to run kasama na diyan yung ano no yung uh, yung kanyang campaign strategy mga plataforma uh, and and other things so pagkatapos nito mag aaral tayo magsasala tayo titingnan natin at uh, tatanggap din tayo syempre ng mga ano ng mga reklamo laban dun sa mga nag-file. Mm-hmm. Merong uh, may ganyang klaseng motion na pwedeng gawin sa COMELEC. Nakatakda naman na sa Nobyembre 15 ang deadline para sa substitution. Dito mabibigyan ng pagkakataon ng mga kandidato na maghain ng kanilang substitution mula sa kanilang political party. Pero paalala ni Jimenez na walang karapatan na mag-substitute ang mga independent candidate. Muli pakinggan natin si COMELEC spokesperson James Jimenez. Noong uh, 2016, kung hindi ako nagkakamali, it was uh, the last day for substitution was sometime in December, no? Uh, pero sa ngayon, sa, 29, sa 2022, ang last day for substitution is November 15, which means basically next month. No? Um, bibigyan natin ng pagkakataon yung mga kandidato na maghain ng kanilang substitution kung ang isa-substitute nila ay isang kandidato na may political party. O, ulitin ko lang, ang hmm. independent candidate ay walang karapatan na mag-substitute. So, um, hindi naman lahat din ang nag-file. No? Maraming independent na nag-file. Eh. So yung mga yan, hindi yan magkakaroon ng right of substitution. Pagaman yung mga may political party at tumanggap ng CONA, sila po yung pwede nating i-substitute at only, number one, only until November 15, and number two, only by a party mate. So kailangan kapatido po nila ang magsasubstitute sa kanila. Uh, anong comment mo doon sa ano, attorney, doon sa sinabi ni BBM na first plan niya pala talaga is going uh, vice president uh, si PRD? that would be a good tandem Oo. sana, BBM and PRRD sa 2022. Alam mo Mike, Ako ganito yan ha. Ito sasabihin ko na to. First time dito sa SMNI. About one month ago, nasa Malacanang ako, nag-uusap kami ni ES uh, ah, Mijaldea at saka ni Senator Bongo. At napag-usapan namin yan, yung idea na magsama si BBM at saka si PRRD sa pagtakbo bilang presidente si BBM at vice president si uh, ah, PRRD. At uh, wala namang finality yon. So sabi ko sa kanila, dahil na hindi naman nag-uusap pa si presidente at saka si BBM, nagsabi ako sa kanila na eh, kung gusto nyo, sabihin ko kay uh, ah, BBM at uh, para bigyan daan natin yung pag-uusap. At uh, nabukasan nung ako ay galing ng Malacanang, ako ay uh, tumawag din kay uh, Secretary Alcusi yung chairman ng uh, ah, PDP, PDP upang sabihin yung idea na yon. So ang nangyari naman, nag-usap uh, ano, uh, gumawa sila ng paraan na makapag-usap si Secretary Alcusi at uh, ang uh, nangyari pa diyan ay sa pagkakaalam ko rin ay nag, nag uh, nag-usap naman si uh, BBM at saka si presidente o kaya si Senator Bongo at uh, kaya napagdesisyonan ni BBM at nasabi niya na ia-adopt si Presidente Duterte bilang uh, Vice President. At uh, kahit magkaiba ang partido, pwede naman gawin yon. Uh, ah, at kami naman sa KBL ay pinaghahandaan na rin namin yon. Uh, yun ang magiging arrangement. Kaya nga lang, uh, ayon na nga rin kay BBM, ay uh, nagulat uh, nagulat siya dahil na nag-iba yung plano. At uh, si Senator Bongo yung nag-file uh, siguro uh, upang bigyan ng daan ang um, pag-file din ni uh, Mayor Inday bilang presidente. Kaya lang hindi talaga nila mapilit yung tao. At uh, paulit-ulit na sinasabi ni Mayor Inday, hindi siya tatakbo. So ngayon, uh, yung, yung uh, pareho rin na diskarel. Diskarel din yung uh, aming uh, Nais na si Presidente Duterte maging Vice President ng BDM at na-discarril din yung uh, plano ng PDP na gawing uh, presidential candidate si Mayor Inday. Uh, parehong na off track ano <laughs> kaya sa ngayon siguro makikita natin yung, yung magiging uh, resulta sa mga susunod na araw yan ang katotohanan yan MJ at uh, sa kauna-unahang pagkakataon ay uh, binabanggit ko yan uh, sa media. No, isa ako sa mga nag-isip niyan na mag-tandem ah, uh, sana si uh, uh, BBM at si uh, uh, PRRD. Yun nga ang dahilan kung bakit na hindi na rin kami nag-nominate ng Vice President. Uh, talaga, Bilang respeto. Eh, <laughs> Ito eh, itong pangyayaring ito medyo ano ito lahat dito ay uh, nagulantang, nahilo, <laughs> na confused <laughs> well, uh, siguro naman masasayos ito sa mga susunod na araw. Totoo yan, alam mo, Attorney Larry, <clears throat> first time na nakita ko na talagang last minute, iba-iba yung nangyayari. Di ba? Oh, uh, Parang dati, nung uh, ah, election dati, maaga pa lang, nagpo nagpopormahan, may mga linyahan. Dito at to the last minute, hanggang kahapon nga, binabantayan ko, sino kaya magpa-file talaga? At ano talaga yung mangyayari? Pero narinig ko rin yan kay uh, Bongbong Marcos na binanggit nga niya that uh, he wanted, no, siguro out of respect and yung kanyang relationship uh, with administration oh, for PRRD to be the uh, vice presidential candidate. Tapos umakyat nga, umatras nga si PRRD. So sa ngayon, uh, walang kandidato bilang uh, presidente si uh, BBM. Pero okay din, Attorney Larry, kasi yung mga partido naman din, iba-iba yung kanilang mga presidente at vice presidente. Hindi naman oh, solido. For example, ang NPC, sa tingin ko sa NPC, uh, vice president la si Senator Soto, pero hindi klaro sa akin kung presidente ba ng NPC si Senator Lacson? Uh, sa pagkakaalam ko, magkaibang partido din yan eh. Hindi oh. naman NPC si uh, Senator Lacson. Uh, ganun din ang uh, itong kay Remy Lorbedo, uh, magkaiba din ng uh, partido yan, no? Si uh, Ibang-iba ang politika ngayon, talagang totally unpredictable. <laughs> Alam mo yan na ah, kung nagdaan, nagdaan na tayo sa ilang <laughs> eleksyon at ilang presidential campaigns eh. Pero Totoo. <laughs> nasira lahat ang pagiging uh, eksperto natin dyan.